Ayan, dito sa pinakadulo natin ilagay para, ayan. Ayan. Ayan, ayan, ayan. Oop, oop, tama na, tama na, <laughs> tama na. <laughs> Siyempre, kakainin natin ang mga tropes. In one. Ah, <laughs> in one. Yo mga katraps! Kamusta? Kamusta na kayo dyan? <laughs> And today's video, no? Oh, <laughs> yung background ko, takpan ko muna. <laughs> so, yung titingnan yung background, no? So, focus kayo sa mga akong pogi. so, yun mga katraps na. So, tayo ay mag... Uh, ah, Siyempre, alam nyo na, yung mga kakaibang pagkain, no? Yung mga kinakain natin. Yun, yun, yun. So, ito yung samyang, no? Yan. So, yung presyo, ay, <laughs> takpan ko muna yung presyo. Yan. So, samyang two times. No, pero, kakainin ko siya, hindi siya luto. <laughs> yung kakaiba, di ba, mga katrop. So, ayan, babalik ako. Yon, nagbabalik na. <laughs> so, yon na mga trap, sinasabi ko. No, kanina. Kakain tayo ng samyang, samyang. No, hindi ko alam kung anong, ano ito, eh, anong, anong bansa yung gumawa nito. Kailan basahin ko muna. So ito ay galing ng uh, South uh, Shenkogo Shol Sheng Sheng ano? Senggo <laughs> Sol yon Korea <laughs> so galing pala to ng Korea mga katraps kapag ka ito ng Korea no? so yon so ito yung first time ko kumain ito So, hindi ko alam kung kakayanin ko mga traps. <laughs> hindi ko alam! <laughs> Pero kakayanin natin. <laughs> Naubo na agad ako. Kasi nakikita ko sa mga video, no, sa mga vlogger, grabe, sobrang anghang. Yun ay luto pa. Eto, hindi luto. So, tingnan natin. So, oh, start na tayo mga traps. So, bubuksan na natin. Ayan. Ayan. Okay, ito yung napaloob. Aha! <laughs> Ito yung 2 times spicy. Yan, basahin nyo. 2 times man. Mag-zoom ka, mag-zoom. Yan, 2 times. Nakita nyo ba? <laughs> And then, ito na may mga seasoning. Ay! Siyempre, ito yung noodles. Nakakatakas. Ah, ah, ayaw matanggal. <laughs> Siyempre. Ay, ayaw talaga. Gusto nyo talagang hindi magpatanggal. Iyan. <laughs> Tikman natin na isa. Mmm, good crunchy. <laughs> crunchy, masarap. So, ito na. Ah, this is it with the spicy and the seasoning. So, kuha muna tayo ng gunting para panggunting natin dito. Hmm. Excited na ako. Ngayon gunting. It's ready. Ah. So, kagatin muna natin. Siyempre, natin. Kagatin muna natin ng walang spicy, no? <laughs> Kung kaya ko ba? <laughs> Mm. Funky. Oh. Hindi ko lang kayanin ko to. Kinakabahan ako. <laughs> so, ito na! Ito na! Hmm. Siyempre, ah, bubuksan natin, no? Yung pagbukas natin, konti lang para, ay, maliit lang siya. Para pag nilagay natin dito, di ba? Swabe. So, yan lang butas. Tikman ka? <laughs> Tikman ka muna. Ah. Ayan na. Ah. Ah. ah ang ah, anghang, grabe. <laughs> Kailangan ko ng tubig nito. <laughs> Hindi pwedeng walang tubig. <laughs> so, yung spices, siyempre ilagay na natin. Pero baka sabihin nyo, madaya ako, di ba? So, ilagay natin. Ito lang. Dito muna natin, natin sa tabi. Pero mabango siya mga trops. Yung aroma niya, mabango. mabango. Yung amoy talaga ng mga Korea. Hindi yung amoy ng mga Korea ng mga babae. Ah. Kaysa eh, yung alam nyo na yung mga babaeng Korea. Palibalita ko. <laughs> <laughs> mababaho daw. So, yun. <clears throat> so, una natin ibubud yung seasoning. Ay! <laughs> Kinakabahan talaga ako mga traps. Hindi ko alam kung bakit. <laughs> Tinaw naman yung mukha ko, di ba? Namumutla na. So, yun. Bubud natin. Yan. Ah, may mga ano siya. May sesame. Sisa message. Alam niyo sisa message? Kaya pakita ko sa inyo. Doon lang. Ayan o. Oh. Kaso hindi niyo makita. <laughs> Pero ayan o, oh, may mga sisa message. Dahil mapakita. Hindi na ito makita. Hindi naka zoom ano. Mabuod eh. oh, natin. Ayan. Tapos may mga flex din siya. Ayan o, ito yung mga itim-itim. Ayan. So, bubod natin. Ayan, anan! And then, ito na! Ito na yung pinakahintay ko. Ay, ay, ah, Bubod ko na yan. Siyempre, eh, traps, konti lang muna. Baka sabihin nyo. Medyo ka nakabanta yung mga trap. Ayan, dito sa pinakadulo natin lagay para, ayan. Ayan. Ayan. Ayan. Ooh. kasi preka kayo ng Atena mga troops. In one! Ah! In one! Two! <laughs> Hindi ko alam kung kaya ko na kakayanin ko mga traps. One! Ah, two! Three! Ah! ah. あああやべあはんどうしたの人 Ang, ang, ah, ang, grabe. Sinipon ako. Ah. so yung times na napakaanghang. Hindi ko ba alam, may 3 times, may times 4, may... Sabi kasi nila, may mga times 4 pa to. Pero yung 2 times 2, hindi ko nakakaya, hindi ko nakakayanin. Grabe. Tagdagan <laughs> pa natin. Ay. Ah. Ayan, tinuto ko na para mapil ko talaga yung anghang. So, kailangan ko tamihan mga trolls. <laughs> Ay, tatapon. Huwag kang matatapon. Sayang ka. Up. Parang pagmamahal lang yan na tinatapon. Apa ya? Ah. Ah. Hmm. Ah, kailangan ko ng tubig. Hindi kaya. Grabe! Ah. Ah. Okay, dyan na kayo. Punta ko lang siya. <laughs> Bye-bye!